የባህል መድረክ ሴት ስለምትችል ነው። ሰው ስለሆነች ነው። ሰው ስትሆን ደግሞ ለሀገር ነው የምትሰራው፣ ለወንድም ለሴትም ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችንን እያዳመጥን ብንወጣ ወይም በጣም የተሻሉ ሰዎች የተሻለ ሀሳብ ያላቸው አሉ። ራሳቸውን ራሳቸው እንቁላላቸውን ሰብረው መውጣት አለባቸው። external force እንዲሰብራቸው መጠበቅ የለባቸውም ብዬ ነው የማምነው። በሀገራችን ፖለቲካ የሴቶች ተሳትፎ ምን ነው መነመነ ለሚለው ጥያቄ ከያኒት አሴር በዳኔ ከሰጠችን የተወሰደውን ነበር ያደመጣችሁ። የምትሰሙት። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ እንደምን አመሻችሁ። man's world ይላሉ ፈረንጆቹ በፈረንጅኛ። ዓለም ለወንዶች ብቻ አይነት አባባል። ፖለቲካው፣ ሀብቱ፣ ጉልበቱ ለወንዶች። ዓለም ወንዶችን በመሾም ሴቶችን ደግሞ ሴት ብላ ሴቶችን በማግለሏ ብትታማም ዓለማችን እጅግ ብዙ ጠንካራ ሴቶችን አጭቃ ይዛለች። ለስልጣን የሚጋፉትን ወንዶች አንተምተው አንተም ተው ብላ ዓለምን በብልሃት በሰላም በእድገት ጎዳና የያዙ ሴቶች ጥቂቱ አይደሉም። በሀገራችን በኢትዮጵያ ከለውጡ ወዲህ በሹመት በኩል ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ የሰላም ሚኒስትሯ፣ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቷና ሌሎችም በሚኒስትርነት ማዕረግ የተሾሙ ሴቶችን ስናይ አገራችን ኢትዮጵያ ትልቅ መሻሻሎች እየታዩባት ነው ብለናል። ይሁንና ሴቶች ምነው እንደ ወንዶቹ በፖለቲካው መድረክ ወገባቸውን ይዘው የማይከራከሩ ተፈጠሩ ብለን ስንጠይቅ መቼ መድረኩን አግኝተውት ወንዶች ይዘውት ይባላል። በሌላ በኩል ሴቶች ረጋ ብለው በሰከነ መንፈስ እኩል አድሎ በሌለበት ነገርን ስለሚፈጽሙ ነው የሚል መልስ የሚሰጡ ጥቂት አይደሉም። ግን መቼ ወንዶች ቦታ ሰጥተው ስለ ፖለቲካ ጉዳይ የምትናገረውንም የምትጽፈውንም የምትፈሽነውንም ሆነ ሙዚቀኛዋን ማሸማቀቅ በሀገራችን ይታያል፣ መቆም አለበት። ያልሆነ ነገር ግን የተለመደ ባህል ሊባል ይችላል ያሉ ብዙዎች ናቸው። ግን በኢትዮጵያ ይህንን ሁሉ ችግር ወደ ጎን ገፍታ በራሷ አነጋገር የራሷን እንቁላል ሰብራ ከወጣች ሴቶች መካከል ከያኔ አስቴር በዳኔ ትገኝበታለች። እንዴት ይህን ሁሉ ውጣ ውረድ አልፈሽ በፖለቲካው መድረክ ለመውጣት በቃሽ? አያስፈራም? የመጀመሪያው ጥያቄ ነበር። እውነትሽን ነው። ብርቱ የመጣው ከፍርሃት ነው ምን ፈርተሽ ካልሽኝ እኔ ኢትዮጵያ እወዳለሁ። ልጆቼን እዚህ ማሳደግ ነው የምፈልገው። ሀገሬ እየተበላሸች የመጣች ሲመስለኝ ያኔ ዝም ማለቱ በጣም ከባድ ነገር ለጥፋት ማዋጣት መስሎ ታየኝ እና ያው ሞትም ጥፋትም ሀገራችን ላይ እየተፈጸመ ሲመጣ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ በራችን ጋር መድረሱ አይቀርም። ስለዚህ በሬ ጋር ሳይደርስ በፊት መሳተፍ አለብኝ አሉ የምላቸውን ኢትዮጵያን አንድ የሚያደርጉ ለህብረተሰቡ መለያየቱ የሚያመጡ ሀሳቦች የሚያፈርሱ ቃላትን መናገር መጻፍ አለብኝ ብዬ የሚመጣብኝን ለመቀበል ወስኜ ወደ አደባባይ ወጣው። ያው በዛ ሰዓት ደግሞ ታውቂያለሽ፣ ሴት ላይ ከወንድ የተለየ ጫና ነው። ማስፈራራቱ ከቤተሰብ ይጀምራል። ባይዶ ጠልተውሽ ሳይሆን ሳስተውልሽ፣ አዝነውልሽ፣ ራርተውልሽ ቤተሰብ በጣም ከፍተኛ ጫና በቃ ዝም ላይ የምናገባሽ ልጆችሽን ማን ሊያሳድግ ነው ነው የሚሉሽ እና እኔ ደግሞ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ከእውነት ጋር ስትቆሚ እግዚአብሔር አብሮሽ ይቆማል። ያንን ነው ማምነው እና በዛ ምክንያት ነው እንደው ማህበረሰባችን በባህል ባህል ልበለው ምናልባት እንደው ሴትን ገሸሽ የሚያደርጋለው እና ከምን የመጣ ነው? እውነት በዚህ ታምኛለሽ? ገሸሽ የሚያደርግ ባህል አለን? ያው እውነት ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ማለት ከሴት ነው ሁሉም የተፈጠረው። ሁሉም ልጅ በእግሩ እስከሚራመድ ድረስ የተለየ ነገር እስካላጋጠመው ድረስ የእናቱን ጡት እየጠባ በእናት እንክብካቤ በእናት እቅፍ ነው እና ዘጠኝ ወር በማህፀኗ ስትሸከም እናት ትልቅ ነው። የማትተኝ ክለር አትወጭም ለልጇ ብላ ብዙ ስቃየታ ነው። ሴት ትልቅ ነው። ሴት ሀገር ናት፣ እናት ነች፣ መሰረት ነች። ሴትን ማያከብርና የሚያዋርድ society ሀገሩን ቢሳደብና ሀገሩን ቢደፍር የሚገርም ነገር አይደለም። ሀገራችንን የሀገራችን ልጆች ማዋረድ የጀመሩት ለሴት ካላቸው ንቀት የተነሳ ነው። ሁሉም አይደሉም። በጣም ብዙ ደግሞ ሴት ሆነሽ እንደዚህ ተዳፍረሽ ለሀገርሽ አንድነት በመቆምሽ የሚወዱሽ የሚያደንቁሽ ይበዛሉ። ሴትን የሚያዋርዱ የሞራል ደረጃቸው ዝቅ ያለ ሀገራቸውን የማይወዱ የማያከብሩ፣ በተለያየ ጥቅማ ጥቅም የሚገዙ ለግል ፍላጎታቸው ሀገር የሚሸጡ ሰዎች በጣም active ናቸው። መድረኩን ይሞሙታል ለመናገር አይፈሩም። ሰው ደግሞ የሚወደውን ነገር ለማድረግ ይሉኝታ አለበት፣ ይፈራል። ጥሩ ሀሳብ ያለው ሰው ሁሌ ይፈራል፣ ወደኋላ ቀረት ይላል እና ይሄ ነው የታዘብኩት። ኢትዮጵያችን ከኢህአዴግ በፊት መቶ ብር ነበረች። ያ ላይን ከበድ ያለው መቶ ብር፣ ያ ብዙ ዕቃ የሚገዛው መቶ ብር፣ ያ በጣም ዋጋ የነበረው የከበረው ለመዘርዘር የሚከብደው የብሮች አውራ የነበረው መቶ ብር 1983 ግንቦት ሀያ ኢህአዴግ አነሳና ዘረዘራት ዘራት። ኢህአዴግ ኢትዮጵያን በደንብ አድርጎ ዘረዘራት። ያልተዘረዘረችም አለች በእኛ ውስጥ ሞገሳና ክብሯን አጠፋው አጠፋፋው የተቻለውን ያህል አሁን ደግሞ ለመቀባባት ይሞክራል። በፌዴራሊዝም ስም ኢትዮጵያን ላትገጣጠም አድርጎ በሱ ቤት ዘረዘራት። ያቺ ክብሯ ያለች ያልተዘረዘረች ኢትዮጵያ በጥቂት ኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ ኪስ ውስጥ ሁሉ ነገር ውስጥ አሁንም ድፍኗን ከነክብሯ አለች። ከዓመታት በፊት ከያኔ አስቴር በዳኔ በአዲስ አበባ ባህል መድረክ ካቀረበችው የተወሰደ ነበረ። ሴቶች ወደ መድረክ ላይ ለመውጣት በሌላ አነጋገር የመሪነቱን ቦታ ለመያዝ ወደፊት መምጣትን የማይፈልጉት በአብዛኛው አንደኛ ትላለች ከያኔ አስቴር በዳኔ ለራሳቸው ዝቅተኛ ግምት በመስጠታቸው፣ በሌላ በኩል የአካባቢውን ማህበረሰብ ጫና በመፍራታቸው ነው። እምልሽ ለራሳቸው የሚሰጡት ግምት ዝቅተኛ ሲሆኑ አካባቢው ማህበረሰቡ አንቺ ሴት አይደለሽ ሴት አይደለሽ ሴት አይደለሽ ረፍ ያርፈሽ ተቀመጭ ቢቀርብሽ የሚለው ስንሰማ ለኖርን ፈንቅሎ ለመውጣት የግል ጥንካሬ እንደገና በእግዚአብሔር ላይ በጣም መታመን መደገፍ እና ደግሞ በእውቀት ራሱን ከፍ ማድረግ የሚጠይቅ ነገር ነው። የማንንም ደግሞ አዎንታዊ ምላሽም ሆነ አሉታዊ ምላሽ ሲያዳምጡ ውስጥን ብቻ በማዳመጥ እያሰብኩት ያለውት ሀሳብ ትክክል ነው፣ እግዚአብሔር ይወደዋል። የኔ መጀመሪያ check የማደርገው ምን ነገር ከመጻፌ በፊት እግዚአብሔር ይህን ሀሳብ ይወደዋል አይወደውም? እግዚአብሔር ከወደደው ለሰው ብዬ ተጨንቅ የምትለው ነገር የለም። ሰው የተበታተነ ሀሳብ ያለው ስለሆነ፣ ስለዚህ ሴቶች ከማንም በፊት ራሳቸው ለራሳቸው እውቅና ሰጥተው መውጣት አለባቸው። የሰው ልጅ የራሱ ድል መሀንዲስ ነው። ማንም ከፍ አያረግሽ፣ ማንም አያወርድሽ። አንቺ የምትወድቂ ለራስሽ የምትሰጪው ግምት የወደቀለት ነው። ለራስሽ ደግሞ የምትሰጪው ግምት በጣም የበዛ የተጋነንም ከፍ ያለ በጣም የወረደ መሆን የለበትም። ያለሽን ትክክለኛ ማንነትሽ ደካማና ጠንካራ ጎንሽን አውቀሽ መስራት የምችውን ለይተሽ ሁልጊዜ ወደ አደባባይ ስትወጪ ጠቃሚ ሰው ነሽ። በሴት የሚመሩ ሀገሮችን አይተናል። ምን ያህል ነገሮችን በጥበብ እንደሚይዟቸው፣ ምን ያህል አመራራቸው፣ ብቃታቸው፣ የእናትነት ባህሪውን ደግሞ አቻችሎ የመኖር ከህዝብ መሀል የተለየ አፈንጋጭ ባህሪ ያለውንም አፍራሽ ሀሳብ ያለውንም መልካም ሀሳብ ያለውንም አቻችሎ የመኖር የእናት ባህሪ የለም። አንድ እናት ብዙ ልጆች ቢኖሯትና የተለያየ ባህሪ ቢኖራቸው እንዴት አድርጋ ነው አቻችላ የምትይዘው? ሁሉም ሳታስከፋ፣ ሁሉን እንዳመሉ። ስለዚህ ተፈጥሮ የሰጠንን ጸጋ ተጠቅመን ሀገር ማዳን አለብኝ። አሁን ገባሽ? ሁሉም ሰው ሀገሩን ለማዳን ወገቡን ታጥቆ የሚነሳበት ሰዓት እንጂ እሳት ሲነድ እያየሽ ለክብርሽ፣ ለዝናሽ ብለሽ ለግል ጥቅምሽ ብለሽ ዳር ቆመሽ የምታይበት ሰዓት አይደለም። ይሄ ነገር ያልፋል። ሀገራችንም ታርሳለች፣ ሰላም ይሆናል። ያኔ ግን የህሊና ጸጸት ይኖርሻል። ለዚህ ለሰላም ካላዋጣሽ ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ስልጣን እንደመጡ በርካታ ሴቶችን ወደ ከፍተኛ ስልጣን ማለትም በሚኒስትርነት ደረጃ ሾመዋል። እነዚህ ሴቶች ለምን አይናገሩም? ለምን ወደፊት አይመጡም? እየተባለ አንዳንድ ጊዜ ትችት ሲዘነዘር ይሰማል እና ምናልባት የህብረተሰቡን ጫና ፈርተው ይሆን? እንዴት ያለሽ እንደው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እሳቸው ወደ ሴቶችን የማብቃትና ሴቶችን የሚኒስትርነት ማዕረግ በመስጠት ደረጃ በቁጥር አበሬጅ በመስጠት ደረጃ የሄዱት እርምጃ ፕሪሼት የሚደረግ ነው። ሴቶቹ ደግሞ ለምን ዝም አሉ ካልን ብዙ ጊዜ የሚናገር ሰው እኮ አክቲቪስት ቶኜ አርቲስት ስትሆኝ፣ የመናገር ተሰጥኦ ሲኖርሽ፣ ስትናገሪ፣ ሀሳብ ሲኖርሽ ያኔ ሰዎችን ወደምትፈልጊው ሀሳብ መስመር ልታስገቢ ትችያለሽ። እነሱ ደግሞ ምናልባት ስራው ላይ focus አድርገው ሊሆን ይችላል ብዬ በቀናነት አስባለሁ። ስራው ላይ ገባሽ የተሰጣቸው ኃላፊነት ከባድ ስለሆነ ስራ እየሰሩ እንደሆነ ይሰማኛል። ዝም ብሎ ሳስበው ወጥተው ደግሞ ራሳቸውን ለመግለጽም እንደወንዶች ፖለቲከኞች ሀሳባቸውን አይተንም ሰምተንም አናቅም። በአብዛኛው መገመትም ይከብደኛል። በቀናነት ግን ዝም ብዬ ሳስበው ምናልባት አሁን የሚናገሩበት ሳይሆን የሚሰሩበት ቦታ ስለተሰጣቸው ስራ እየሰሩ ሊሆን ይችላል። ግን ከነሱ ሳንጠብቅ እነሱ ኦሬዲ የሆነ መስመር ውስጥ ስለሆነ ያሉት ሌሎች ሴቶች ወጥተው የህዝብ ድምፅ መሆን አለባቸው እና ሀሳባቸውን መግለጽ አለባቸው። ፖለቲካው ላይ መሳተፍ አለባቸው። ይህ ሴት ትበረታታለች፣ የሴት ቁጥር ለመጨመር ምናምን ተብሎ መሆን የለበትም። የሚሰራው ስራ ሴት ስለምትችል ነው፣ ሰው ስለሆነች ነው። ሰው ስትሆን ደግሞ ለሀገር ነው የምትሰራው፣ ለወንድም ለሴትም ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችንን እያዳመጥን ብንወጣ በጣም የተሻሉ ሰዎች የተሻለ ሀሳብ ያላቸው አሉ። ራሳቸውን ራሳቸው እንቁላላቸውን ሰብረው መውጣት አለባቸው። external force እንዲሰብራቸው መጠበቅ የለባቸውም ብዬ ነው የማምነው። ኪነ ጥበብ መድረኩን ተውሹ? አልተውኩትም። ያው ድርሰት ስም እጽፋለሁ፣ በቀን በቀን እጽፋለሁ እንዳልሹ ግን actively እየሰራሁበት አይደለም ያለሁት። ስለዚህ ለእኔ ውስጤ የተውኩት አይመስለኝም። ያው ሁሌ ንባብ ውስጥ ሁሌ ጽሁፍ ውስጥ ስለሆንኩኝ ለጊዜው ግን ሙሉ ትኩረቴ እሳት የማጥፋት ስራ አይነት የለም ሀገር ላይ ላለው ነገር። አሁንም ደግሞ እየሰራሁ እንደምጠብቅኝ ብዙ ደፋር አይደለሁም። በሚደርስብኝ ዛቻ፣ ማስፈራሪያ አንጻር ብዙ ሀሳብ ቢኖረኝም ባለኝ ልክ እየሰራው አይደለም። ፕሮቴክሽኔ እግዚአብሔር ነው የምተማመንበት እሱ ነው። ያም ሆኖ ግን እየተጠነቀኩኝ እንደ በፊቴ በጣም እና ብዙ ወደፊት እየወጡ አይደለም ያለው። ይሄኔ ነው ይሄ ነው ልልሽ አልችልም። የሚደርስብሽ ማስፈራሪያ ከስራ ያስወጡሻል፣ እንጀራ እንዳታገኝ፣ ሀገር ላይ ሰርተሽ እንዳትኖሪ ያደረጉሻል። አሁን ለምሳሌ ዋልታ ቴሌቪዥን ስራ ነበር አይደለ? ግን ያው ከመስከረም ጀምሮ አሶ ሰጥተውኛል። ስራዬን ብሎ የሚያልቀው እስከ ህዳር ሰላሳ ነበረ። ስለዚህ አሁን መልስ ለመስጠት እየተንገታገቱ ነው። ካልሆነ ወደ ህግ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው እና ሌላም ቦታ ላይ እንዲህ የሚሰራቸው ሊሳተፍባቸው የሚገባቸው ቦታዎች ላይ ሆነ ተብሎ የኔ ስም ከ list ውስጥ እንዲሰረዝ ሲደረግ ስገባ ምናምን ሳይ አንዳንድ ገባሽ መቼ ልኖር ነው የሚል ሀሳብ ወደ ውስጥ እየመጣ እንደ በፊት በጣም active አይደለም። እኛ ላይ የሚደርሰውን እያዩ ይመስለኛል እንግዲህ ከኋላ ያሉት የሚከተሉት አይነትሽ ከባድ ነው እንደው በመጨረሻ ምን መልእክት ታስተላልፊያለሽ ለወጣት ሴቶች እንደው በአጠቃላይ ለሴቶች? ያው እንግዲህ ራሳቸውን ይመልከቱ፣ ራሳቸውን ይወቁ፣ ራሳቸውን ያዳምጡ። ማንም ለማንም ሞቱን አይሞትለትም። እና ሁሉም የራሱን ሸክም መሸከም ያለበት ሰዓት ነው። መኖር ማለት ባልማግባት ልጅ መውለድ፣ ጥሩ ቤት መኖር፣ መኪና መግዛት ብቻ አይደለም። በትውልድ እናት መሆን፣ በትውልድ መትረፍ። እንዲህ አይነት ስራ ስትሰሪ ሞተሽም ትኖሪያለሽ፣ ስራሽ ከመቃብር በላይ ስለሚሆን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ አቅምና ጉልበት ሰጥቶናል ብዬ አምናለሁ። ይሄ ነው የኛ ዘመን፣ ነገ የኛ አይደለም። ስለዚህ በተሰጠን ዘመን ወጥተን ማብራት አለብን። ተነሽና አብሪ ይላሉ የእግዚአብሔር ቃልና ሴቶች ተነስተው ማብራት አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። ናታን ዳዊትና ሩት ዳዊት የሚባሉ ቆንጆ ልጆች አሉኝ። የሁለት ልጆች እናት ነኝ ያለችን ከያኒት አስቴር በዳኔ ባመነችበት መንገድ ወጥታ ጥቂት ለማይባሉ ሴቶች መብራት እንደሆነች እናምናለን። የባህል መድረካችን በተለያዩ ሙያ ላይ ተሰማርተው ምሳሌ የተባሉ ሴቶችን ማስተዋወቅን ይፈልጋል። በፌስቡክ አሊያም በኢሜይል አገኙን እያልኩ ከያኒት አስቴር በዳኔን ለሰጠችን ቃለ ምልልስ እያመሰገንኩ የዕለቱን ዝግጅቴን አጠናቅቃለሁ። አዜብ ታደሰ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ።